Bună ziua! În acest video să discutăm despre greșeli. Ehm, mulți dintre voi, și nu numai, se grăbesc și nu observă diferite chestii importante. Ehm, de multe ori lucrați cu gândul în altă parte și nu observă treburile care ar trebui observate. Acum, avem aici de față un uh, stil MS210 care nu pornea. Am pornit-o, așa, apoi uh, a început să se tureze singură în gol. I-am desfăcut carburatorul, i-am uh, i-am băgat puțin aer și am observat că răsuflă pe la simeringul dinspre ambreiaj. Am desfăcut frumos, așa tot, <clears throat> am scos simeringul, simeringul Bine, s-a făcut bucăți când l-am scos, dar era deteriorat. Așa. Apoi, un lucru uh, ce trebuie, vi recomand tuturor. În primul rând, să inspectați cu mare atenție tot. Absolut tot. Deci, aici uh, se observă rulmentul care, dacă nu suntem atenți, o să trecem cu vederea un lucru foarte important. Deci acesta este rulmentul Așa. Și uitați. De da, asta să luminăm puțin. Deci aceasta observați aici da? Deci aici este ruptă, uh, cam așa ce ține bilele. Vă arăt pe un rulment nou. Să vă arăt și pe un rulment nou. Deci așa arată rulmentul. Da? Aici are o cămașă ce ține bilele la locul lor, să nu se apropie una de alta și să nu iasă de pe canal. Deci aceasta s-a fisurat la uh, modelul acesta și este doar o treabă de timp până când bilele vor uh, ieși din uh, locul lor și vor distruge motorul. Se putea întâmpla oricând. Deci proprietarul acestui uh, utilaj a fost foarte norocos că am depistat treaba aceasta acum. Se putea să iasă o bilă și să-i distrugă motorul. Motorul este original, are compresie foarte bună, era păcat de el. Dar <clears throat> <clears throat> dacă nu am fi fost atent și nu am fi examinat și am fi schimbat doar simeringul pentru că acela era cu problemă, am fi ratat o problemă care ulterior distrugea motorul. Este foarte important să fiți cu gândul unde lucrați, să uh, fiți foarte atenți și să examinați nu numai problema ce o căutați, să examinați și celelalte piese. Acum, să ne mutăm la alt proiect. Exact. Avem o Husqvarna un model uh, foarte vechi, este vorba de un 268, o drujbă foarte mare și foarte puternică, a cărui istorie este în felul următor. A venit la noi la service pentru a-i schimba setul motor. Unul dintre colegi a schimbat setul motor, i-a pus un set motor nou. Uh, proprietarul a optat pentru un set, uh, un set de calitate Made in Italia, ceva foarte bun. Problema a fost în felul următor. Colegul a montat uh, setul, a montat tot, a, uh, lăsat drujba la rodaj și uh, după ce și-a făcut rodajul și s-a încălzit, m-a chemat ca să-i să reglez carburatorul să fie gata pentru predat clientului. Acum, eram cu drujba uh, pe punctul de a o regla. Îi uh, reglasem uh, jiglerul de low, așa, și eram cu ea în turație pentru a-i regla jiglerul de high, da? Să-i facem reglajul și la turație mare. Exact ca în filmele de acțiune, am văzut faza cu încetinitorul. <clears throat> Deci, aici este un adaptor ce vine prins de carburator și apoi aici deasupra vine filtrul de aer. Uh, suportul de la filtrul de aer se prinde cu două horșuruburi, așa, unul într-o parte, unul în partea cealaltă, da? Și uh, drujba era în turație, am văzut ca în filmele de acțiune, deci cu încetinitorul am văzut faza când acest horșurub s-a desfiletat, a sărit cam 5 cm în aer și apoi a căzut fix, dar fix pe, uh, pe admisie. Nu s-a întâmplat decât că uh, nici n-am avut timp să proceseze creierul. Până mi-am dat seama ce s-a întâmplat, nici n-am apucat să fac absolut nimic, s-a oprit motorul. Deci acest horșurub pe care îl vedeți da? a intrat pe admisie și l-a prins aici la piston. A spart pistonul și deci aici s-a proptit. Așa. Bineînțeles că s-a oprit motorul instantaneu. Abia am, am mai scos cilindrul de pe, de pe piston. Deci totul tot a durat fracțiune de secundă. Deci, de la ce? De la un simplu fapt că uh, a lăsat cele două horșuruburi aici. Se poate întâmpla și la case mai mari. Colegul are foarte multe motoare făcute, are foarte multă experiență, dar neatenția costă. Setul era nou nouț, dar abia își făcuse rodajul. Deci, de aceea vă spun, fiți cu gândul unde lucrați, Uh, nu, nu stați cu gândul în altă parte și fiți foarte atenți. Mici detalii pot să se strice, uitați, motorul. Da. Uh, în toată povestea aceasta este că uh, nu apucasem să, să filmăm această drujbă. Vom face un filmuleț în 2019, de fapt o să-l postăm în 2019. Așa, uh, să vedeți și dumneavoastră um, acest motor. Este un motor foarte vechi. Acest utilaj are peste 20 de ani și totuși este un motor foarte, foarte reușit. O să-l uh, o să vedeți cum merge. Uh, majoritatea pieselor au fost încă cele originale din fabrică, ceea ce este un lucru destul, destul de rar. <clears throat> să vedeți motorul acesta cam cât de puternic este, cum urcă în ture, uh, cât, uh, cât de bine merge. Deci are o compresie, dacă nu tragi bine de sfoară, ți rupe mâna. Uh, este totuși o drujbă veche, dar foarte, foarte reușită. Videoul cu motorul acesta făcut o să-l postăm printre primele... Uh, dacă o să ne fiți alături, o să-l uh, o să vedeți. Și cam asta a fost uh, pentru anul acesta, pentru anul 2018. Sper că v-a plăcut ceea ce am postat noi. Am încercat să fim aproape de voi și să cuprindem ceea ce vă doriți dumneavoastră în videourile noastre. În 2019 o să încercăm la fel să fim alături de voi, să facem videouri exact despre ceea ce vă doriți. Vă mulțumim că, ați că ne-ați fost alături în 2018. Uh, vă mulțumim că uh, ne-ați stimulat, să spunem, prin comentariile voastre, prin uh, like-urile voastre. Vă dorim sărbători fericite, un Crăciun fericit, la mulți ani și să ne vedem cu bine și în 2019. Și nu uitați, dacă v-a plăcut ceea ce am postat și vreți să ne fiți alături și în 2019, uh, să nu uitați să dați un like la canalul nostru, să dați un like la videourile ce le postăm, ne ajută foarte mult pe noi să vedem ceea ce vă place și să încercăm să mergem în direcția bună, să uh, acoperim nevoile dumneavoastră și cam atât pentru 2018. Acesta o să fie ultimul uh, filmuleț pe 2018. Cu ocazia aceasta vă urăm și noi un Crăciun fericit, uh, alături de familie și de alături de cei dragi. Uh, la mulți ani și fie ca anul 2019 să fie cât mai prosper pentru toată lumea, să aveți parte de bucurii și de sănătate. Cam atât, vă mulțumim pentru vizionare și nu uitați like și abonare la canalul nostru. La mulți ani și ne vedem în 2019!